the aquí en la casa. Oh. Yo, yo, yo, yo, yo. Lasky, Dan, Lasky, Landasky. Oh. Yo, yo. Desde la Tacuaya, México DF. Esto es de Guadalupe. Thank you. luz como el águila de fuego Aquí llegó de Guadalupe para ponerle un hasta luego Una renuncia al fuego que hay en casa <laughs> Yeah, ¿qué es lo que pasa? Y no te importe cuando me ves en tu transporte Yo soy del norte de la frontera Escucha homie, aquí cualquiera se te encuera Y más rápido si es güera Nuevos carnales siempre esquina donde sea Parece un rol coser esta vida espera. A veces quiero ser un viajero, pero creo que aún no puedo. Primero debo darte lo que tengo ¿Por porque me dices eso Yo solo veo que aquí todo el mundo estamos presos La consecuencia, <laughs> a quien menos se le espera Cierto, no es cierto, ¿qué tal si ya no existieran banderas? Dame la suerte para caminar mi esfera Respetando, representando, escuchando De la vida disfrutando ¿Cómo le vas a hacer para que te hagan caso Ven dime quién te va a creer tus arrebatos Existiría si nadie se queda escuchando O cuánto tiempo he de seguir adivinando Ahora tú cuéntame un secreto, yo te lo guardo